dentro del corazón de Namán, Namán se sentía destruido. Namán se sentía herido por causa de esa enfermedad. ¿Sabes algo? Me tocó el tema de hablar de la senda antigua. Pero tú y yo no podemos volver a la senda antigua si hay heridas en nuestro corazón. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón sentimientos Guardamos cosas en nuestro corazón que hasta el día de hoy están afectando. Yo estoy completamente seguro que Namán se miraba en el espejo y él le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué la gente me reconoce? ¿Pero por qué? Yo no quiero ser yo. Porque muchos quisieran tener la fuerza que yo tengo, pero yo me siento débil por dentro. Yo me siento destrozado con esta enfermedad llamada la lepra. ¿Sabes algo? Muchas veces venimos a la iglesia y le decimos al joven, Dios te bendiga, y damos una sonrisa, pero por dentro de tu corazón te sientes destrozado, por dentro de tu corazón te sientes solo. Y yo me imagino a Namán, dice la Biblia que Dios le daba victorias a Namán, pero después de cada batalla Namán venía, pero él no olía victoria, por dentro de su corazón se sentía derrotado. Yo te pregunto qué tú has visto desde tu niñez. Tal vez tú eres como Namán. Muchas veces la gente nos ve y nos dice, está el siervo de Dios. Ahí está ese joven que canta bonito, que toca bonito, que evangeliza bonito. Pero en tu corazón hay una vida que tal vez alguien te hizo. Tal vez desde tu niñez tú veías a tus padres pelearse. Yo en lo personal, yo veía a mis padres cómo se peleaban. Yo veía a mis padres cómo se golpeaban como a veces no teníamos que comer. Y esas cosas me fueron hiriendo. Tanto que yo me iba a mi cuarto y le decía Dios, Dios, a mis 12 años yo ya no quería vivir. Era como una Namán. Y muchas veces yo me he sentido así que la gente me mira. Y la gente puede reconocerte, pero dentro de tu corazón hay heridas. Hay cosas que están destruyendo, hay cosas que te han alejado de la senda antigua. Tal vez tú no has recibido el abrazo de tu Padre siempre me ha entristecido que mi padre no se siente conmigo y me diga, hijo mío, te amo. Hijo mío, ¿cómo te fue en la iglesia? Mi padre solamente me da la mano y muchas veces ni me la da. Y sabes algo, muchas veces nosotros venimos a este lugar. Yo sentí muy fuerte en mi corazón mientras oraba que Dios iba a restaurar corazones, así como el hijo pródigo. Hubo un momento en la vida del hijo pródigo que dijo, ya lo perdí todo, ya no tengo la herencia, ya no estoy con mi padre. Tal vez tú dices, ya no siento lo que sentí ayer, ya no alabo como alababa antes, ya no danzo como danzaba antes, ya no soy el mismo que era antes. Yo me imagino a Namá como Job, maldiciendo el día en que nació. Muchas veces nosotros como jóvenes decimos, Dios, ¿por qué tuve que nacer en esta ciudad? tuvieron que tocar esta familia. Porque tengo que padecer hambre cuando muchos no están padeciendo hambre. Y es lo que yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque Namán tal vez decía, Señor, si tú me usas para traer victoria al ejército de Siria, ¿por qué vino esta enfermedad en mi cuerpo? Hay enfermedades que te hieren. Hay palabras que quieren apagar los sueños. Hay palabras en tu vida no solamente han pasado, sino que vendrán palabras para detener lo que hay en ti. Dile al que está a tu lado, nadie puede detener lo que Dios puso en tu vida. Nadie puede detener lo que Dios puso en tu vida. ¿Cuántos tienen sueños? ¡Eh! Y no hablo sueños de dormir, sino sueños de, de un anhelo en tu corazón. Amén. Hace poquito pero en el Facebook dije, ¿cuál es el mayor anhelo en tu corazón? Ahí donde estás, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es tu mayor anhelo? Tal vez es un carro, Tal vez es casarte, pero pocos dirán, mi mayor anhelo es ver a Jesús cara a cara. Yo tengo la seguridad que en los momentos de dolor, en los momentos que tú no puedes, hay un Jesús que siempre está ahí. Hay un Jesús que nunca se va de tu lado. Ya no reniegues de la vida. Tal vez te digan, no el profeta de fuego. Como le decían a Elías, hay el profeta de fuego. Yo quiero ser como Elías. Pero hubo un momento en la vida de Elías que dijo, Señor, deseo mejor morir. ¿Y cuántos años tienes tú? Tal vez tienes 23 o 20. Y muchas veces has deseado morirte. Muchas veces has deseado tirar la toalla. Hay una explicación que dice a todos nos pasa. Muchas veces tú y yo nos vamos a sentir débiles. Vamos a sentir que no podemos. Van a venir momentos en que vas a querer tirar la toalla y te vas a querer olvidar de todo. Van a venir momentos donde tú vas a querer recibir una abrazo y no va a estar nadie para dártelo. Pero no estoy hablando de Dios, Dios siempre va a estar ahí sobre ti. Y yo me imagino a Namán. Namán quería a alguien que lo entendiera, que le dijera, Namán, Dios está contigo. Pero él se metía en su cuarto, yo me lo imagino y lloraba. ¿Sabes? Porque yo sé que Lo que tú quieres es que alguien te abrace y te diga que Él está contigo. Pero yo quiero decirte que en el momento más difícil de mi vida, ahí estaba ese Jesús. Ese Jesús que te rescató, que te dijo, yo quiero escogerte de entre la multitud porque Él te escogió a ti. Pregúntate, ¿qué viste en mí para que me escogieras? Si tengo defectos, si tengo errores. Ahorita habíamos muchos, pero se quedaron los que Dios quería. Dios es un Dios de propósitos. Hay una historia de José el soñador. dice la Biblia que Dios le reveló sueños a José y le dijo, te voy a poner por cabeza, tú vas a gobernar. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios que lo separó de su familia? Hizo que sus hermanos lo vendieran, hizo que sus hermanos lo traicionaran. Y yo me imagino a José Dios que estás conmigo porque ahora me siento destrozado. ¿Qué ha pasado con los sueños que tú me has dado? ¿Qué ha pasado con los sueños que tú me has mostrado? Tal vez José se preguntaba eso. Y tal vez José le decía, Dios, me siento traicionado. Pero algo que he comprendido que Jesús vino a la tierra para comprenderte, para saber lo que tú sientes. Tal vez te han traicionado. Jesús sabe que es traicionado porque Judas lo traicionó. vez dice, Señor, tengo muchas heridas desde mi niñez, pero Jesús sabe tus heridas porque Él tuvo heridas en sus espaldas. vez tú dices a Jesús, Señor, se burlan de mí en mi casa, pero a Jesús no querían sus hermanos en Él. tal vez tú dices, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento en la vida de Jesús en la cruz del Calvario que dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo te invito a que tú medites en tu corazón y le digas a Dios algo que haya en tu corazón que no te ha dejado tener libertad. Algo que te haya sucedido. Tal vez abusaron de ti sexualmente en tu niñez y no lo has querido decir. Tal vez alguien te golpeaba de niño y no lo has querido soltar. Tal vez tú sufriste menosprecio y te sientes como una mano ¿De qué me sirve que el hombre me reconozca si me siento vacío? ¿De qué te sirve tener las mejores ropas si hay un vacío en tu corazón? ¿De qué te sirve tener la mejor escuela si nada? Hay un vacío en tu corazón, hay soledad. Pero ¿qué pasó para que Namán fuera sanado? Tenía que ir a las aguas y sumergirse siete veces. La presencia de Dios está en este lugar. Dice la Biblia que eres el agua viva. Y en esta noche aquí hay un manantial que quiere sanar tu corazón. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos un minuto y pienses en la herida que hay en ti. Piensa en algo que te haya dañado y tú digas, esto lo suelto en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre mi vida. Lo que no me ha dejado sonreír, lo que no me ha dejado ser feliz, yo te lo entrego, Señor. Yo te pido que tú sales mi corazón. Yo quiero sentir lo que sentía antes. Yo quiero sentir el gozo que sentía antes. Ya no quiero ser indiferente a tu presencia, yo quiero sumergirme. ¿Y ¿sabe lo que pasa? Que muchos de ustedes no han sido sanados porque no se han sumergido, solamente han metido los pies al agua. Pero en esta noche Dios va a sanar corazones. ¿Sabes algo del hijo pródigo? El hijo pródigo dijo, estoy devastado el hijo pródigo dijo, ya no tengo esperanza, ya todo se acabó. Pero había un padre que lo esperaba a la puerta. Había un padre que lo quería abrazar. Había un padre que decía cada día, cómo te extrañaba. Hijo, quiero abrazarte, quiero besarte. Vuélvete a mí. ¿Y sabes algo? En esta noche Dios quiere que te vuelvas a Él. En esta noche el Espíritu Santo quiere llenar tu vida María y Marta le dijeron a Jesús, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, si hubieses estado aquí, no hubiera pasado lo que pasó. Jesús, si hubieses estado aquí, no hubieran tocado mi cuerpo. Jesús, si hubieses estado aquí, no se hubiera muerto mi familia. No se hubiera muerto mi padre. No se hubiera muerto mi madre. Jesús, si hubieses estado aquí, no hubiera pasado lo que he pasado en este momento. Es lo que le decía María y a Jesús, pero Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en esta noche Dios te dice en su palabra, no te he dicho que si crees verás mi gloria. No importa la circunstancia que estés pasando. Yo te digo a ti, joven, continúa, levántate en el nombre de Jesús, que Dios tiene cosas grandes para ti. No te detengas. ¿Y que le dijo Jesús a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Quita la piedra. En esta noche quita la piedra. Quita esa herida que, impide tu resurrección. Que impide que tu, que tu gozo sea resucitado. Que impide que tu alegría sea resucitada. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. La raíz de amargura viene porque nosotros no perdonamos Dios me lleva la historia cuando Pedro se encontraba en las aguas y había una tormenta. ¿Sabes algo en medio de aquella tormenta? Pedro se estaba hundiendo. Pedro dudó. Pero ahí estaba Jesús. Tal vez estás en una prueba como joven. Tal vez pecaste delante de la presencia de Dios. Pero ahí está Jesús. Sabes, Jesús es alguien grandioso. Cuando tú conoces a Jesús te das cuenta que Jesús no solamente está en los momentos de gloria. Jesús no solamente está cuando tú caminas sobre las aguas, sino cuando te estás hundiendo también. Jesús no solamente está cuando tú tienes unción, cuando tú lanzas bonito, cuando tú predicas bonito. Jesús está cuando te sientes herido, cuando te sientes destrozado, cuando te sientes caído. Ahí está Dios, ahí está Jesús para extender su mano y yo sé que en esta noche Jesús está sobre las aguas caminando y te dice como le dijo a Pedro, ven, camina, no mires la tormenta, no mires los vientos, mírame a mí. Jesús le estaba diciendo, mírame a mí, Pedro. Pero hubo un momento en la vida de Pedro que él se desenfocó. Hubo un momento en la vida de Pedro que quitó su mirada de Jesús yo te invito que tú te pongas de pie. Quiero que todos nos pongamos de pie. Y si tú quieres pasar al altar, no sé si alguien le puede avisar a los muchachos, es que me van a ayudar a cantar unos cantos. Yo los invito a que vengan al altar, jóvenes. Alguien que tenga alguna petición, invito a que pasen al altar a todos los jóvenes. Los invito a que pasen al altar y los que están parados, invito a los jóvenes que íbamos a ministrar. Y los que están sentados, cierren sus ojos. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta preciosa noche. Dios es un Dios de propósitos. Quiero oír una oración fuerte tienes que provocar al Espíritu de Dios. ¿Sabes algo? No necesitas estar un profeta, un evangelista de renombre. Da un clamor, así como lo hacen los campamentos, así como le pides a Dios en un campamento. Dios no solamente está en los campamentos. Dice la Biblia que ahora vida en un corazón contrito y humillado. No pidas a los jóvenes que nos levantemos, que seamos reverentes a la presencia de Dios. En esta preciosa noche no voy a que cantemos que me ayuden a poner ese gran con mi fe. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. En esta noche, Espíritu Santo, yo te invito, Señor, a que tu presencia, Padre, a que tu poder, Señor, en esta noche se pasee, Señor. Porque queremos algo especial, Espíritu Santo. Queremos, Señor, una atmósfera, Señor, donde tu presencia, donde tu poder se mueva, Señor. Joven, no te oigo. Si yo no te oigo, ¿cómo quieres que Dios te escuche? Si yo no te oigo, presencia de Dios. Señor, como dice tu palabra, así como el día del Pentecostés, Dios, que estaban todos unánimes juntos, Padre, y de repente hubo un fuego, Señor, que los llenó. Hubo un fuego que los sacudió, Señor. En esta noche yo declaro un fuego, Espíritu Santo, una presencia que rompa cadenas, Dios, una presencia que sana. Ahí está la presencia de Dios tocando tu vida, porque no estás solo, no estás solo, hijo mío. Ahí está el Espíritu Santo sobre ti porque Dios te has traído a este lugar. Señor, gracias, Dios, gracias. Yo quiero más, Dios. Habrá alguien aquí que diga, yo quiero más de tu presencia. Yo no me conformo con recibir poco. Yo necesito más de ti, Señor. Yo necesito más. Padre mío, yo quiero más de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre porque tú eres bueno, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Oh Señor, gracias, Espíritu de Dios. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, gracias, Padre. Señor, en esta hora, como dice tu palabra en Jeremías 33, Padre, que dice que clamemos delante de ti, Señor, y tú nos responderás, Padre. Espíritu Santo, gracias Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. Santo, Señor. En esta noche, Espíritu de Dios, más Padre, más Espíritu Santo, arma toda oposición de los aires. Todo lo que quiera detener la bendición se rompa, Dios, se vaya, Dios, porque no sé, Señor, de una unción fluya, Padre, más fuerte, Señor, tu presencia más fuerte, Señor, más de tu Espíritu Santo que toque, Dios, que tiene, Padre, más porque hay más de Dios, hay más del Espíritu Santo en el nombre de Quita la apatía, quita la apatía de tu vida y deja que el Espíritu Santo te llene, Señor. Señor, gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu Santo. Señor, aquí tu presencia se pasea, Dios. Aquí tu presencia se mueve esta noche, Señor. Señor, gracias. Dios, en el nombre de Jesús. Señor, más de tu presencia, Dios. Más Dios, más Espíritu Santo ministra la palabra.